klart, at vi skal ind og tænke over, det er ikke noget, man forventer at finde fra Det er kun ganske få grund, vi har. Det er synd, man finder fra Og det, at guldet er fundet her, er det vildt, altså. Og, og smilede. <laughs> ja, det er måske lidt, lidt kedeligt at sige, men jeg tror, jeg peakede i en alder af 33, så jeg tror ikke, jeg får noget større nogensinde. Det er meget, meget spændende. Så altså i løbet indtil videre i din karriere, i dit liv, det er noget af det største. Altså hvis vi også eh, tager sådan noget som, eh, som guldhornene, som vi vil kan arrangere som noget af det største fund i Danmark, begynder vi at komme derop ad? Ja, vi aner Vi, vi bevæger os derop af, det er da helt klart, fordi der er så store mængder guld. Bare for en anden periode selvfølgelig. Og for, for vores fælles Danmarks historie, hvor, hvordan øh, skal vi sætte det ind der? Jamen, vi begynder jo at kunne få en forståelse for, for, for den kreds af folk, der har bevæget sig omkring kongen i, i, i årene op mod midten af 900-tallet. Så, så udover det genstande, så kommer de også til at blive ret stort øh, fremadrettet. Og det, du har i hænderne, hvad er det for et, et smykke? Jamen, det er jo en, en armring, som øh, tilfældigvis er smykket med to øh, dyrehoveder, og ho- dyrehovederne er helt klart det, der fortæller noget om, om, om, om dateringen af det. Fordi ud fra de hoveder, så kan jeg sige, at det skal dateres til at være fra årene op mod 950. Og fra, jamen det er kun den absolute elite, der har båret de her smykker. Tre amatørarkeologer svinger søgeren. På samme måde, som de gjorde for to uger siden. Klart signal. Men hvad der bare skulle være en almindelig tur på marken, så det vil vi også grave på. blev til en uforglemmelig oplevelse for Marie Ågaard Larsen, hendes mand og deres fælles ven. Det kan være alle mulige ting. Det er en af de største stolt over at have været med til at finde det her fund. Så prøver vi lige igen. Det er en af de største dage i mit liv, og det vil det nok være for evigt. Altså, det er jo bare sådan en, en drøm, man forestiller sig som barn. Gud ja, der er nogen, der har fundet noget. Kan vide, om der ligger noget på den her mark. Og lige pludselig så, så var det mig, der fandt noget, noget betydningsfuldt.